Fala galerinha, tudo bom, seus lindos? É, vamos dar continuidade aqui à nossa série, no terceiro episódio dela, a série no DR Offline. E a gente já começou aqui com a missão diária. O que, que a gente tem que fazer? Temos essas três opções. Criar 5 colas de louça e vamos ganhar 120 óleo de máquina. Podemos buscar é, localizar 10 cranberries e vamos ganhar 3 latas de carne, ou podemos preparar o, o prato massa com carne moída e vamos ganhar 3 peças de armas. Vou escolher aqui essa opção, sem mais enrolos. Chego aqui nesse abrigo. Sem perder tempo, eu vou preparar o prato massa com carne moída. ganhei a minha... Ganhei as minhas peças de arma. Beleza. Agora, vamos olhar aqui a nossa missão né, em busca da verdade, que a gente tem que fazer. A gente parou aqui em Candalacha, né? E temos que ir aqui nesse, nesse barquinho. O que, que eu vou fazer primeiro? Vamos aqui na, acho que é uma mercearia, loja de departamentos não dá para a gente abrir, a gente não tem a ferramenta. Eu vou ir nessa casa intacta. Ok, aqui tem fósforo, sal, café ou refrigerante. Eu vou procurar porque qualquer item desse aqui é bom. E a gente conseguiu pegar tudo. Isso é raro, pelo menos no começo. Geralmente se pega pouca coisa. Aqui é a cantina, se não me engano, é a cafeteria, mercearia. Tá, tô trocando os nomes. Abrimos. É... Vamos tirar aqui a tocha? Bora pesquisar sem ela. E em compensação, esse aqui a gente não ganhou nada. <laughs> Vamos agora nessa casa intacta. Isso aqui, tá? É uma casa de bandidos. Você não precisa ir. procura achamos aqui carne, sal, prego, trapos. Vamos na outra seção. Tem, pode ter chance de achar a linha, tá? A linha é muito boa. Não, não pegamos. Beleza. Vamos aqui nessa outra casa procurar. Comer é alguma coisa, né? Pega tudo. É, já sei, isso aqui já tá pronto. Agora a gente vai na prefeitura. Pega tudo. Nada. Beleza. Vamos quebrar esse imóvel Quero pegar aqui essa madeira aqui. É bom que eu já não preciso procurar lenha na floresta. Ok, saímos. É... Eu não vou largar nada aqui não. Deixa, deixa isso aqui, porra. Vamos logo na missão. Fomos atacados por ratos. Eu vou, eu vou matar esses ratos. Eu vou, eu vou aproveitar e vou fazer comida e alimentar o povo. Não vai me morrer aqui, mas não tem problema, tá? Ele for com 5 de vida, ele vai morrer. Não, não importa. Esse aqui ficou com 8, então vamos dar outra facada nele. Beleza. Rato morto, esse aqui vai encostar aqui. Agora a gente vai aqui na árvore. Cara, eu vou bater nele com que. Vamos dar facada mesmo? GG, ganhamos. Ok, porque que esse rato assim? Não, então não ganhamos. Deu um bug na minha cabeça. Mas tá de boa, é só rato. Rato é. É impossível o rato te fazer alguma, alguma coisa séria. pintar carne, Vamos beber um pouquinho de água. Fazer cola para aqueles ossos. Tá, vamos lá, pegamos. Pega essa carne, dá para pegar madeira, dá lugar, Então, pode pegar o carvão também. Agora a gente vai na missão. homem com máscara de gás estava ao lado do barco. Você é o Vasily? Eu ouvi o seu sinal de rádio. O barqueiro se virou, surpreso. Não, o Vasily é amigo meu. Eu vim levá-lo de volta ao nosso povoado, mas ele não responde. Espere aí, você é do acampamento? Bem, do acampamento, é, a vila de pescadores. Fica a oeste de Petrozavodsk, bem longe daqui. Eu não costumo ir tão longe, mas eu tive que vir buscar o Vasily. Nós dois somos amantes do rádio, então temos nos comunicado assim faz um tempo. De onde você é? Eu sou de Murmansk, mas eu estou a caminho de Belomorsk. Não existe, é, não existe estrada de Candalacha a, Belom, a Belomorsk. É radiação demais. Então só tem um jeito de ir para o sul, pela água. Ouça, você acha que eu poderia procurar pelo Vasily? Traga ele aqui e podemos cruzar essa terra radioativa juntos. Certo, temos um prazo. Subimos de nível. O que, que a gente vai fazer, cara? Temos aqui como aumentar a velocidade de criação de itens, como é, fazer um... dar mais dano de besta, e permitir que eu aplique veneno em uma besta. Cara, eu acho que no começo, como não tenho armas, eu vou pegar essa opção aqui do envenenador. Vamos lá. Agora vamos dar uma olhada aqui no corvo. Quero aumentar o dele. Pelo menos para ele poder lutar comigo e vamos ver pra onde a gente tem que ir. É. Um depósito subterrâneo, cara. Temos ali um depósito subterrâneo. Vamos lá. Chegamos. É... Algo aconteceu aqui. A porta está quebrada e o quarto está cheio de balas e sangue seco. Vamos entrar. Assim que entrei, senti um cheiro horrível. As paredes estavam manchadas de sangue seco e coisas espalhadas por toda parte. Um cadáver desfigurado estava jogado no canto, com um caderno no chão ao lado. Bora ver o cadáver comigo? O cadáver guardava um isqueiro no bolso, junto de um passaporte soviético antigo. É Vasily, o amigo do barqueiro. Vou pegar o caderno. Vasily devia estar esperando o sinal para ir até a orla quando os loucos entraram na casa. A julgar pelos rastros de descrição, eles o mataram e roubaram a antena de rádio. Preciso avisar o barqueiro. Subimos de nível de novo. Olha só, liberamos aqui a massa. A, ma a maçã, né? Sei lá o nome disso aqui. Uma vara de pescar e corda. E Tem aqui, ó, quantidade de componentes encontrados. Cara, sinceramente eu vou pagar ele. A gente vai achar 25% mais de tudo. Então, bora lá no... No rapaz agora, vou tomar um cigarro aqui pra ele não, não ficar com muito sono. Pra adiantar logo. Eu não quero dormir agora. Você pode fumar um cigarro pra você não dormir. Ok, chegamos. Quando o barqueiro me viu voltando sozinho, seu rosto fechou. Entreguei o diário e contei o que tinha acontecido. Aqueles canalhas pegaram até o rádio. Temos que nos vingar desses malditos e pegar de volta o que eles roubaram. Parecem ser muitos, precisamos de um plano. Temos um plano, mas nada de balas. Ouça, tem uma loja de ferragens na cidade. Está trancada, mas aposto que tem enxofre e salito ali. Posso usar isso para fazer pólvora. Tá, vamos lá. Aqui, pega o pé de cabra. É velho, mas deve abrir a porta. Vá até lá. Enquanto isso, eu vou pegar armas para o serviço. A gente se vê no hospício. Até a próxima. Subimos de nível de novo. Cara, Dessa vez eu vou pegar aqui, ó, quantidade de ervas e cogumelos colhidos. vocês vão descobrir por quê. Ok, vamos aqui na loja de departamentos. Vamos fumar um cigarro. E agora a gente vai pegar e abrir. E aí a gente vai... Não, não precisa da guia. A gente vai pegar essas coisas aqui. No caso, a gente tem que ir pro hospício, né? Beleza. Ingredientes para pólvora comprados. Chegou a hora de ir até o ponto de encontro e dar um jeito nesses malucos de uma vez por todas. Temos aqui, ó, o cigarro não causa efeitos negativos, mas você está viciado nele para sempre. Eu não vou pegar isso aqui porque tem como você fumar sem precisar ficar perdendo saúde. É só você fumar de forma controlada. Então, cara, vou pegar aqui dano de besta. Aproveitar que eu já peguei o envenenador, né? Então já aumentei o dano da minha besta. Nem temos uma besta ainda, né? Engraçado. Vamos fazer uma fogueira. Não precisamos comer, deixa eu ver. 35 horas, vamos deixar no chão. Então, a gente dorme. Vamos dormir agora. Certo. Vamos alimentar o fogo. E vamos comer um pouquinho. Tomar água. Dormir, nível. Olha só, agora dá pra gente fazer é, chá de dente de leão puxar dente do leão e abaixa a radiação. Dá para fazer o secado de carne, né? Faz a carne seca. E dá para fazer a carne salgada, que ela não estraga. Eu vou fazer também essa clava aqui. Aproveitar que a gente vai entrar em batalha agora. Eu já vou estrear ela. Beleza. Vamos lá para o hospício. os loucos haviam se instalado é, em, bar, em barracas dilapidadas. Encontrei o barqueiro por perto. Ele estava escondido, esperando por mim com duas espingardas. Vamos entregar o enxofre, o salitre? Depois de montar os cartuchos, o barqueiro fez um comentário espirituoso. Então, vamos entrar lá e acabar com esses craquelentos. Nossa, que espirituoso. Vamos atacar eles agora? Eu vou desequipar essa tocha e essa faca. Eu vou equipar aqui a clava. E... Cara, a nossa pistolinha. Não vou ficar muito grilado com esses caras não. Deixa eu ver quem é que tem 12 de vida. Cara, não tô conseguindo ver direito aqui. Vamos passar logo nesse cara e bater nele. Ó, esse aqui tem 36. Ele vai perder 5 de sangramento, né? Então, vai bater de novo. GG. Vamos dar um dano nesse cara aqui com um pouco. E já é o povo da reta agora. Olha só, mais um vivo. Toma um porradão. Vou dar um tiro nele. Morreu. E agora eu vou pra, ficar protegido nessa árvore ali embaixo. Eu vou dar um dano nesse cara aqui. Com o corvo. E vou puxar o corvo aqui pro canto. Onde ele tá é, beleza. Só falta esse camarada aí. Vamos dar uma encostada aqui. Encerrar o turno. Bora bater nele com o corvo. É, vai dar só no máximo 9 de dano. Mas melhor que nada. Tira o corvo de perto. Olha só, morreu. Praticamente o cara tudo. Com a, com a arminha dele eu economizei as minhas tudo. O barqueiro pegou os últimos pedaços do equipamento de rádio roubado e foi até a porta. Sugiro que você dê uma boa olhada por aqui. Nunca se sabe. Talvez tenha algo de útil. Vou esperar no bar. Subimos de nível. Ehm, vamos pegar aqui a durabilidade da máscara de gás. E vamos pegar todas essas coisas aqui. Tá muito escuro, então a tocha. Legal. Agora vasculhe os corpos. Vamos pegar tudo. Nosso peso quase zerou, hein? Eu quero olhar aqui na estrada. Pra ver se eu acho uma bikezinha quebrada. A gente tá precisando de peça de bike. Beleza, não tem nada, então vamos seguir viagem. O barqueiro colocou o equipamento de vazio numa caixa de madeira e me pediu meu mapa. Essa é minha aldeia. Eu te levo até Belomorsk, como prometido. Não sei o que você quer fazer naquela cidade infernal, mas isso é problema seu. Tá, pronto. Veja só, conseguimos. Mas já foi, hein? Boa sorte com a sua busca. Estarei à sua espera na vida de pescadores. Beleza. Tá, vamos nos situar aqui no mapa. Então a gente estava aqui em Candalacha e estamos agora em Belomorsk. Estamos do lado de um abrigo seguro. Aqui tem um quebra-gelo. E o que mais que a gente tem por aqui? Zolotetes, Narivoites. Tem umas cidadezinhas aqui do lado. Vamos logo nesse abrigo aqui. Ok, vamos procurar. Tira essa tocha. Olha só, uma bike. Tem, uma, tem outra bike aqui. Então o que, que a gente pode fazer? Talvez a gente pode até deixar essa bike quebrar. E a gente pegar outra. Beleza, vamos largar aqui umas coisas. Largar um machado desse. Vamos largar uns panos. É, larga essa gasolina. Larga essa água. Pronto. Agora eu vou fazer aqui uma tocha. Vamos fazer duas? E aí vamos aqui dar uma olhada nessa cidade. Essa construção aqui é ótima, cara. Mas vamos ver os carros Nada que me interesse. Nada. Nada. Aqui é uma cantina. É uma cantina. Procuramos aqui Limpa o cadáver. Cata tudo. Vem aqui na loja de eletrônicos. Olha só, tem peças aqui, geralmente às vezes tem lanterna. Eu vou equipar a tocha para aumentar totalmente a chance de eu achar essas coisas. São itens legais. Pega tudo. E o último local que a gente vai passar aqui é na farmácia. Pega tudo. Então a gente vem aqui. Mesmo que eu tô com a energia alta, eu já vou me preparar para ter um pouco de descanso. Vamos precisar para consertar isso aqui. Precisa de agulha de costura. Já gente fazer uma agulha. Vamos fazer uma agulha com fios. Fomos atacados por baratas. Ok. Equipa aqui uma faca. Vamos lá. Deixa encostar. E ficou um pouquinho. Eu não sei quanto espaço elas andam. Elas não andam muito não. Então, o que, que eu faço? Cara, eu vou pra cima. Bati nessa. Bate com a tocha. Então, vamos tentar um negócio engraçado. Vamos bater nessa, nessas abelhas vamos aí. Tem chance de vir em mim, ou pode ser que vá em uma delas duas. Então, vamos lá. É, dessa vez eu não, não contei com a sorte. Tá, tira o corvo. E agora a gente vai tomar um danozinho. Não vamos morrer não, relaxa. Bate nessa. Vamos sair de perto. Vamos ver se com um dano do corvo dá pra matar ela. GG, matamos. Nos machucamos nessa brincadeira. Então o que, que a gente faz? Será que dá tá fazer uma cabana? Não dá. Vamos tratar logo nossos ferimentos. É, a gente tem lesões de combate leves. A gente vai perder 1 de saúde por hora. A velocidade de procura está menos 10%. Então vamos curar logo isso aqui. É só 3 ataduras. E aí agora a gente só tem um efeito negativo, que é a velocidade menos 8%. Vamos pegar... Largar essas, as nossas coisas aqui. E agora a gente vem aqui na, no abrigo seguro. Pega tudo. E larga aqui na floresta. Vamos consertar aqui a nossa mochilinha. Cadê a nossa agulha, cara? A gente fez uma... Ah, não. As, as não deixaram a gente fazer a agulha. Beleza, fizemos a agulha artesanal. Agora a gente conserta a mochila. Conserta de novo. Tá ok. Vamos pegar essa bike aqui, né? Tá errado. quero gastar essa bike pular nela. Então vamos pegar a bike mais quebrada. Vamos cortar a lenha? 25. Faça a cabana. Faça a fuga. Cadê o nosso isqueiro? A gente tinha um isqueiro. Aqui a gente tem. Vamos fazer como então, posso. E aí a gente toma um gole d'água. Dois. E vou aproveitar para ler os livros que a gente tem aqui. Quatro livros não vai dar. Então, Vamos bater alimentar o povo. Sempre tem muita coisa a se fazer nesse jogo. Na verdade, quando você está no meio do nada e sobrevivendo, também tem muita coisa a se fazer. Se você não quiser perder a cabeça ou morrer. Vamos dormir. Certo. Agora a gente vai comer alguma comida por aqui. Vamos comer essa aqui. Esses legumes em conserva, eles vão dar água, comida, vão baixar nossa radiação. Então vamos comer ele, aproveitar que ele pesa um quilo e já nos livrar de um pouco de peso extra. Beleza. Eu vou pegar aqui um pouquinho da água. Depois eu vou fazer aqui um esquema para a gente agilizar esse processo de pegar itens importantes. Pega aqui as tochas, a vodka, as ataduras. Não preciso pegar armas. construção legal, cara. Esse aqui é um hospital. Vamos pegar e vacinar o hospital. Pega tudo. Limpa o corpo. Mais uma arma quebrada. A gente pode usar essas armas danificadas, tá? Mas eu prefiro desmontar logo. Pega. Vamos dar uma olhada nesses carros. Nada. Isso aqui é uma loja de costura, uma alfaiataria. Olha só, temos aqui agora agulha enferrujada, linha, corda, trapos. Uma cafeteria é um café. Vamos pesquisar aqui. Beleza. Uma casa de loucos. Vamos passar longe aqui não quero nem no meio com eles. Não. Não. Ok, vamos pegar isso aqui. Limpa o corpo do cara. Bons itens a gente pegou nesse corpo. Pega essas coisas dessa casa. A gente vai fazer, antes de ir embora dessa cidade, a gente vai fazer uma seleção de itens para ficar só com os mais importantes e aí talvez a gente já vai começar a passar pelas cidades e não inchar tanto. Vamos enfrentar esse cara? Não, eu não vou enfrentar esse cara. Eu vou tomar uma flechada dele, tenho certeza. Vamos tirar o corpo daqui. Não tomei flechada dele. Ótimo. Fecha. Procura. Revólver quebrado. Ok. Vamos agora no quebra-gelo. Aí a gente vai finalizar essa missão e encerrar esse vídeo. Ao que parece, aquele louco de que trabalhou mesmo nesse navio. As portas do navio haviam sido escancaradas, com rastros de munição por todo o chão. Os cadáveres estavam espalhados toda parte e as prateleiras estavam abarrotadas de lixo do navio. Mas os medicamentos que eu encontrei estavam intocados. A tripulação nem tentou escapar, ninguém tratou dos feridos, era tudo muito estranho. Estranho, a gente achou medicamentos em máscara. Vamos para a cabine do capitão. Na cabine do capitão, encontrei o diário de bordo. Estava encharcado, mas eu consegui distinguir a data da última entrada, 22 de setembro de 84. Entre as pilhas de mochilas no armário, algo brilhante chamou minha atenção. Aquela velha lata de aerosol DR. Continuei vasculhando os destroços e encontrei dezenas de outras, exatamente iguais. Que latas eram aquelas? O que havia acontecido com a tripulação? Era como se todos a bordo tivessem enlouquecido e matado uns aos outros. Eu preciso sair desse lugar horrível. Vamos sair. Certo, subimos de nível. Durabilidade da arma. Agora a gente vai aqui na chance de skill. Olha só, o que eu tava esperando. A dieta crua. Eu peguei aquela habilidade de encontrar ervas e cogumelos e coisas lá, esperando encontrar essa habilidade, porque mais pra frente isso vai me ajudar pra caramba. Mas espera aí, deu uma mudada, imunidade, intoxicação mental e parasitas, mas a vida máxima reduzida em 50. Não, cara, esse aqui não tá valendo mais a pena não. Tá, então o que, ele a gente vai fazer? A gente tá aumentar o dano aqui Opa! Não vai funcionar a estratégia que eu bolei não, não tá valendo mais. Mas beleza. Agora a gente vai olhar aqui no cabeleiro, não tem nada. Vamos aqui para o acampamento e pensar no que a gente vai fazer. o seguro. Nada. Acampamento tá com graças ainda. Beleza. Vamos agora soltar tudo. É, temos aqui trapos. Eu vou pegar apenas 100. E eu não preciso mais pegar. Vamos dar uma olhada aqui na mochila consertar. Ok. É... Vou pegar aqui seis pratos. Eu vou ler um livro. Essa água vai ficar comigo. Eu vou fazer filtro. fazer dois filtros. Acho que não vai fazer mais só o carvão. Vamos tentar fazer toda essa água suja dele. Agora eu vou pegar isso aqui, os panos eu vou levar comigo, vou levar todas essas ferramentas, a comida, a arma, tudo isso aqui, pregos, eu vou desmontar essa pistola, vou desmontar desmontar esse aqui também. Desmontar também essa. Pego isso. desfazer de algum, algum peso. Vai ser os trapos. Eu não preciso carregar esse tanto de trapo. Vamos levar aqui só, só 50, só metade. Uma coisa que eu quero fazer é o seguinte, a minha bicicleta aqui tem tá 22%. eu vou aumentar o fogo. E eu vou ficar gastando a, a, a bike. Eu quero que essa bike quebre. Eu quero que essa bike quebre. para eu poder pegar as peças dela e utilizar na outra. Vamos unir. achei que eu poderia consertar ela, aliás, desmontar. Mas eu já vi que não vai ser possível, a gente vai ter que largar ela no chão. Perdi tempo aqui. É melhor eu perder do que vocês, né? Tá carregando muita coisa. É, larga tudo. Agora eu vou vir aqui nesse acampamento. Vou pegar essa bike. Nesse acampamento. Pegar minhas coisas. Menos essa bike quebrada. Vamos aqui abrir esse, esse lince. Pegar aqui cinco de lenha. Tá, agora tá funcionando Vamos fazer uma fogueira. Eu vou fazer banha, cola. Não, não temos a banha liberada ainda, então o que a gente vai fazer? A gente vai cozinhar esse docinho. E a gente vai beber água dormir. Vamos analisar aqui para onde temos que ir e seguir viagem. Petrosavodes. Então a gente vai ter que seguir essa estrada aqui, virar à esquerda e chegar aqui. Ok, vamos dar uma olhada pelo... sem pelo mapa. A gente vai pegar essa estrada. A gente vai vir pela esquerda e vamos chegar em Petro, Petrozavodsk. Dá pra vir pela direita, dá, mais o caminho provavelmente é mais longo. Então, ali é um lugar que você nem vai passar. Vamos ver aqui o nosso acampamento. Pega os livros, pega o couro. É, eu vou fritar logo essa carne. Vou pegar ela, vou pegar o, o tocinho que a gente fez. E agora a gente vai encerrar esse vídeo e, con e continuamos nossa série no próximo vídeo. Beleza? A gente vai para Petrosavoids. Valeu, galerinha. Até mais.